Ich denke, in all diesen Diskussionen, wir hören sehr viel Spekulation, auch was den, die, die Frage der, der russischen Aggression betrifft. Natürlich unterstützt Russland die Separatisten. Das ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Ein Beweis dafür, dass Russland mit regulären Streitkräften interveniert hat, habe ich noch nicht gesehen. Ich nehme nur als Beispiel vor einigen Wochen die, die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten, es seien 23 russische äh, gepanzerte Fahrzeuge auf ukrainischem Boden zerstört worden. Ich habe kein Foto gesehen. Ich weiß nicht, was mit den überlebenden russischen Soldaten geschehen ist. Ich weiß nicht, was mit den getöteten russischen Soldaten geschehen ist. Wir haben fünf Bilder äh, von, von äh, Satelliten gesehen, die beweisen sollen, dass russische Streitkräfte äh, in der Ukraine sind. Mhm. Drei Fotos sind gekennzeichnet eindeutig als in Russland aufgenommen, auf russischem Territorium. Das heißt, ihr zwei, ne? Fotos mhm. sind, da steht, heißt es nur, sind in der Ukraine äh, aufgenommen worden. Bei den russischen Fotos steht der Ort dabei, bei den ukrainischen Fotos steht kein Ort dabei, keine Koordinate, nichts. Ich habe Zweifel. Mhm. Das muss man, also es geht nicht nur, es ist nicht nur so, dass wir vorsichtig sein müssen mit dem, was Russland sagt. Wir müssen auch sehr vorsichtig sein mit dem, was die Ukraine sagt. Und leider Gottes, muss ich auch sagen, wir müssen auch vorsichtig sein mit dem, was der Westen sagt. Und erreichen uns ja. Aber Frau Ede, auch eine entsprechende Unterstützung, einer, nicht nur durch Material, wir, wir gibt, sondern auch durch Personal. Wir müssen doch in einer solchen Situation abwägen vorsichtig sein. Wir müssen, doch, wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass eine Lösung, und zwar eine politische Lösung, nur mit Putin erreicht werden kann und nicht gegen Putin. Das und zwei Fragen. und und wenn man dann im Vorfeld, wenn man dann im Vorfeld, von wem auch immer, äh, Putin und Russland, ich will jetzt Russland nicht verteidigen, dazu ist der Botschafter ja hier. Das der kann Sie das ja machen. Winken Sie nicht ab? Nein, ich, ich, bin nur, ich bin nur dafür, dass wir selbst mit uns ehrlich umgehen, dass wir uns selbst nichts vormachen. sonst kommen wir nämlich zu einer völlig falschen Einschätzung der Lage und das hilft nicht Gut. zu einer Lösung. Und dennoch hat sich an der